Всім привіт, друзі! З вами я Максим така. І сьогодні ми будемо дивитися коментарі від Кричінган. Так, дав? Я десь недавно знімав. Так. Тільки на спорам бачимо. Ну, десь Максим Тесака просто включить. А не просто не такому зараз. Е, ми будемо дивитися коментарі до Кричінган. Ну, це буде Інтересненько е, і еще и Навіть я нічого запутався. Ну, ладно, let's go. Um, е, гра топ, але Sony почав обнову 3.2.7. Нічого не поняв, Але ну, очень интересно. Не можу обновити. Бажаю справді. Ну, зразу є таке. А, Тому що же сам, Так, це я так э, роблю. Це так Тому що це те саме. А, тому що воно хоче як. Тому що чуть-чуть хоче подождати. Э, Саша Я поставил ну, звезду, потому что я не могу зайти нормально, зайти на Стиве или на рейтинг, или что, или что-то, или еще другое. Я тобі можу одне поняти. Для слави телефон, який у мене. От більше заробляє, помниш? Реально. М. Хочу обновление, игра бомба. Буду ждать вообще два месяца. он начинает закончить доступ. Так. Хороша гра, много реклам, 4 У Мене навіть гра якби много денег, і там просто немає реклами. Нарешті ця гра обновилася. Гра прикольна, та гра. Та гра. 1000 з 10. Одна гра. Один. Один. Google з десяти. Дев'ять таких ну, це ну, Гра прикольна, але дуже багато читерів. Іноді здається, що програв, що читер вважає фішкою. Ну і я вже такий так собі якби античіт. Ну він не банить, а просто він якби не запускає. Якби Та це саме. Та він не може запускати йому треба або на многодіннях, або обичну. Ра топ. Але добавте українську мову та прапор. Ви офігели? Він живе як ви в Ростові. Реально. Я живу в Україні, так. Мені дуже проблематично, як, е, якби грати в Чігінга, якщо він Англійську. Ну, я дуже добре розумію англійську. Hello, chicken guard, the forces. I got concerned about mob skill pepper to kill metal, please fix. Е, привіт, е, привіт, Чікінган е, розробочику. Я... Мене вбивають моби за кілометр. Будь ласка, пофіксіть вам привів. Ніяких субтитрів, таке все подобне, а просто перевів. Розробочик зробив, щоб кров, коли ігрок б'є, противника, щоб в нього пішла кров. Раніше все таке було, але він може стати така гра не для підлітків просто 12+, а для 16+. Реально. Або для 18 я не знаю, як чесно. Так, де? Давайте кнопку друзі, пожержим. Ну, я теж хочу собі Android передати. І Даню 2, і Даню обичну, все. Розрабте, розрабте, добавте в одном новый ш- чтоб э, новой, что новый, чтобы можно было поставить пять. А, э, більш, більш, ліміт. Я такий баг, я знаю навіть. Якщо одночасно заспамнити а, е, десь. Е, якщо ти зі своєю командою хочеш заспамнити десь, наприклад, три сирени, треба нажати одновременно. Вони заспавняться. Всі три, які хочеш. Не один, не раз, два, три, а три. Одновчасно. Я коли перевіряв, на коли Юра і я. а то одночасно два. Ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща, ща буду. Так, продовжуй. Ах, зараз. Так, запись я хорошо. Ну, якщо було більше доходу, сходу, тоді буде 5. Більше в три, ой, то есть півтора разу. Більше липну. Договор разбак. На малую площадь ставить 5 звезд, потому что мой друг не может меня знайти. Ну, це зараз не проблема. Чи перейти на тихо. Одне. Все. Дорогой разработчик, сделай гарпут в чипинг пожар. На размер гарпун Класна гра. Я зараз точно засвіжу разработчик. Угу. Давай вычислим гангстера. О, бан-бан. А, вот что кутил. А вот ты. Сегодня или забанен. А ты что, разработчик Google Play? Ты можешь запомнить его. Люблю грати в цю гру з Ру. Я зі своїми друзями, якби. Інших країн. Якби Єляна Мока, Вітька 2.0, якби з Білорусі. Реально. Це його підписчик Антона. Я його вже купила на лазерную винтовку і накупила. А що нам написати, якщо можна дитя було хлопчицем, позитивно розмовляв. Зробіть його обнову три. Три, три, нуль, добавте. БМ1. МВМД, Хрипарк, смерті, клоун, смертку, смерть. Верніть мій аккаунт, я забрав все дуже. Я за... забрав дуже того, не знаєте. Я зажав я купив лазерну пушку, але нечайно подали верніть. Треба писати не просто, як в Максимі Петенській. Якщо ти побачиш себе в відео, то пойми. Не треба писати якби в підгуках. а треба треба повертати. Тут навіть я особисто кнопку повернула кнопку якби ну, Google Play. Граючий клас 5 зв'язок. Так. Ще у нас буде ще два. Два і все. А, і бля. Я просто... З такими повідомленнями. Добавите, чтобы там было можливості для друзей. Добавте, будь ласка, щоб можна було знайти друзів. Ну, добре, ще. Давайте всім пока. Ви були на каналі Олександр Заказ 2.0. Всім пока-пока.